multiple. Premier truc, vous augmentez votre mise de fonds sur la promesse d'achat. Ça augmente votre crédibilité auprès du vendeur. Deuxième truc, c'est d'avoir une préqualification bancaire, c'est-à-dire vous allez voir votre banque ou un courtier hypothécaire qui vont vous dire jusqu'à où vous pouvez emprunter et puis ça peut être une preuve tangible que vous avez les moyens d'acheter la propriété. Troisième truc, c'est de faire affaire avec un courtier immobilier qui va travailler pour vous et avec vous dans le but de faire gagner votre offre d'achat. Si ces trois astuces vous ont aidé, likez, partagez la vidéo et euh, si vous avez d'autres questions par rapport à l'immobilier, vous pouvez me parler en privé, ça me fera plaisir de vous répondre.